私はもうコロナが始まる前からずっとお家から出ない生活っていうのを何度もしているんですねいやいやいやひどいひどいはいビデオ、えー、今回のタイトルの通り、えー、1年以上ねあの家からオンライン生活をすると ます。まあ、でもこれはどこまでが引きこもりの症状なのか精神病のものなのかこれねちょっとどこまでどこからどこまで何が原因かっていうのはちょっとね、あの整理しにくいんだけど今の自分のあの体調を含めてねお話ししていきたいと思います。 えー、まず、えー、一つですね、えー、外に出るのが怖くなる、まあ、これ普通ですねでも普通だと思うじゃないですか、えー、どう怖くなるかっていう話をすると少しちょっと皆さんのイメージとは違うかもしれないです、えずっと家の中にいることが多いのであの家に出た時に 人が何人か外にいるじゃないですか目の数にびっくりするんですよねテレビとか、えー、スマホとかで見てるとあんまり気にならないんですけど実際にこの外に出た時にこの人間の本物の目がたくさんこう目の前に現れてそれちょっとびっくりするんですよねこれ私だけですか私以外にも えー、引きこもっている人で、えー、ああそれ私もあるっていうのがあったなちょっとコメントくれると嬉しいですもう一つですね、えー、車とかですね電車が怖くなるんですよねまあもう見て震えてうう怖い動けないよってことでもないんですけどあの大きな鉄の塊が動いてるっていう風により感じるんですね。 なので本当にあの初めて車とか電車を例えば犬とかねとか猫とかが見たら多分驚くと思うんですよそれに近い感覚になりますねちょっとね電車が動いて電車のドアが開くのをなんかこう大きなものが動くっていうことにねびっくりするんですよ家の中で大きなものが動くことってあんまりないんですね当たり前ですけど 他だとですねあの食べるのがめんどくさくなるんですよねっていうのも外に出ないんであのエネルギーを使わないんであんまり食べなくても済むんですね小食になります久しぶりにですねちょっと遠いところにね電車に乗ったりとかして、えー、バスに乗ったりとかして買い物に行くじゃないですか筋肉痛になるんですね あの昔本当に長い間引きこもってた時にイオンのゴムを電気屋さんに買いに行ったんですけどもうそれだけでね筋肉痛になったっていうね非常にひどい話ですねその後ねジムに行ってちゃんと筋トレしてるんですけどね今も最近、えー、筋トレっていうかねフィットネスはするようにしてます、はい、で次ですね 時間の感覚がなくなるんですね今何月何日なのかとか今が昼なのかそれとも朝なのか夕方なのかわからなくなってくるんですね生活リズムがあまりにも乱れすぎてですね自分で寝るっていうことをコントロールできなくなってですねあもう 3ヶ月経ってたんだとかそんなことになります次で次ですねあの近くに例えばあの犬とか猫とかあの鳩とかね、うん、カラスとか何でもいいんですけどあの動物があの見えるとするじゃないですか自分の家の窓から。あのね例えば犬が見えるとするでしょ。ね その犬よりも暇になるので犬が出かけたとかあ今日はハトいつもより多いなとかそういうのがね分かってくるんですよあのー、動物自分の周りに住んでる動物のあのタイムスケジュールみたいなものが分かってくるようになるんですね 本当に笑っちゃうんですけどねあれ今日あの犬遅いなとかそういうのがね分かってくるようになるんですよ。ね、 <laughs> 動物より暇になったことがある人間でしかたどり着けない境地なんですこれが <laughs> 誰にも誰もねそんなことねしない方がねそんな境地に来ない方がいいと思うんですけど、ね、えー、これねあの前前に何回か言ったことあるかもしれないんですけど ある時、ね、引きこもりがひどかった時なんですけど机をこうポンって触ったんですよ触った瞬間頭の中が真っ白になってどこまでが自分の体でどこまでが机なのか分からなくなるんですよこれ何言ってるかわからないかもしれないんですけど分かりやすく言うと自分と物の境界線が分からなくなるんですはい これ私あの哲学ですとかあのそういったものをあの勉強していたのであのその時に学んだあの自己形成自分の形っていうのは外部の情報によって、えー、形作られることもあると外部の情報ねいろんな人とか環境とかねそういうものがなくなってしまうと自分っていうものが消えるんですよ 物を触った瞬間自分が消えるんですよこれ皆さん経験したことありますかびっくりしますよね自分以外のね人とか情報とか環境とかそういったねデータ自分以外の情報データをねあの脳や体で感じるってことは本当大事なんですよね、はいえー、時間が怖くなるんですね時間が本当に恐ろしくなるんですよ あの私なんかは、えー、昔はですね本当にすごく勉強したりたくさんこう残業しまくったりとか誰よりも成長するんだっていう気持ちで努力というかね勉強とかそういうことをあのしてた時がありまして、まそういうのがあの流行ってるっちゃ流行ってるんですよ日本ででそういうものがないと世の中に置いてかれるよみたいなことをまあちょっとメンタル的に プレッシャーかけるような世の中なんです最近意識してすごく頑張ってたんですけど急にそういったものからあの体が追いつけなくなって私体ぶっ壊れたんですねまあそれだけじゃないんですけどこう社会的なステータスとかそういったものを得るためにね社会でのこの平均の給料以上の給料を取る 有名な会社に入るみたいなことを目指して頑張って実際にそれに、え到達できたんですけどそれに至るまではものすごい大変だったんですよ普通にだってもうあのその会社のオフィスが本当に SF の映画の中に入ってるようなものすごい未来なんですよオフィスが最初はビビってましたね自分をほんと催眠をかけて自分に限界を作らないようにして 頑張ってたんですよやっぱりねぶっ壊れるんですね体が、まあ、そういう時期が私あったんでちょっと話それましたけど、ね、そこからいきなりねシャットアウトされた状態になるんですねじゃあもうね自分がこうずーっと時間が止まってるような感覚で全く成長もしてなくて毎日同じ情報似たような情報ばっかり頭の中に入って で周りは時間が進んで自分以外の誰かは成長しているそれがね恐怖で恐怖で仕方なくなるんですよ本当にたまらなく怖くなるんですよ時間っていうものの存在とか周りの変化っていうものが非常に怖くなるんですね、えー、朝起きた時とか寝る前に震えるんですよ怖くて。 自分はあんなに頑張って成長していたし成長していた時期もあったのでそういうことを今自分が何もしない間に周りがやってると思うと恐ろしく感じて震えて眠れなかったり朝起きても怖くて動けなくなったりそんなことが、えー、あります、はい、もう一つ大きく変化あるのは夢なんですよ 同じ情報ばっかりだったりするとなんかね頭同じ辛い悪夢を何度もループするっていうね、えー、ことに陥るんですよ。で昔の動画でも言ったんですけど私あの一晩で10年20年とか100年とかっていう時間を感じるんですよ。 これも言ってる意味わかんないと思うんですけど本当にそのままなんですよこれこれ以外どういうふうに説明したらいいかわかんないんですでその何十年の間に多くの苦しみとか残酷な景色を見たりとか自分が殺されたり追いかけられたりっていうのを感じるんですよね。 なのでそういう夢をそれだけの時間感じると朝起きた時朝でびっちょりなんですよ布団が。で何度も何度もこう乾かしたり布団のこう寝る場所を位置変えたり布団をね裏返したりしてもびっちゃびちゃで、えー、もうねバスタオルしかないと寝れなくなったりする時もありますひどい時はね。 そうなるとね寝るのがね怖くなるんですよ寝るのが怖いってほんとつらいよあとですね先ほどあの急にこう机を触った時に自分と机の境界線が分からなくなったっていう話をしたんですけどあのそれ以外にもあのこうあまりにもこうずっと部屋から出なかったりすると ある時その部屋の中では安心できたんですけどその部屋そのものが怖くなるっていう時があるんですねそういう時はこの壁が迫ってるような感覚壁が迫ってるように見えるんですよゴーゴーゴーゴーってもう一気に部屋が狭くなる それとかあのエアコンの音がどんどんどんどん大きくなってもう耳が痛くなるぐらいエアコンの音がどんどん大きくなってしかも近づいてくるっていうそんな感覚が起きたりするんですよ。これはね私の実体験なんでどこまでがこの引きこもりなのかそれとも精神えー、精神病なのかちょっとわからないんですけど、まあ、これどっちもってありそうなんですよね自分でもどこまでが引きこもりが原因 でもここまでは精神病が原因っていうのを知りたいんでそもそも精神病だから引きこもってるのかな、まあ、それは置いといてね、えー、まあ私のこの動画を見てくださってる皆さんは私のようにこう精神的なこう病気とかうつとか持ってる人が、えー、何人か、えー、いらっしゃったりするので、えー、その中でね 私こういう経験あるなとか、うんアッコデビーと同じだなとかそういうのがあったら、えー、コメント欄で、えー、教えてほしいですそして、えー、精神科にね、精神科で働いてる方ね精神医療に詳しい方がいらっしゃったら、えー、お願いしますあのー 私の体詳しい方ね本当にその仕事をしてる方ねえー、アドバイスがあったら欲しいですねとりあえず外出ろってことでしょわかりました外出るようにします足中の外出るようにしますまあちょくちょく外に出るようにはしてってるんですけどねあのコロナだからさ街に人が少ないでしょ楽なんだよね逆に散歩しやすくなったんだよ僕はね私は本当は良くないんだけど ということで何かねこの精神病について詳しい方がいたらこうするといいよとかああするといいよとかこの食べ物いいよとかあったら教えてくださいっていうことでデビューでした引きこもりは辛いよみんなも引きこもらないでねはいじゃあねバカ